what, what is the first step? what? <laughs> Body. And then? Body. Are you? Run. Oh, represents Vida. Ah. Vida. Okay. Madun Vida. Vida. Madun Vida. okay. First step? Ayun. First. Samsung. Samsung. Samsung. Oh. Madun Vida. Ah, ah. Ayun. Ah. Ah. All, all. All. Baden? Baden okay ah? Baden kida. Ayun. Yung selfie dati. Okay. One, one, two, three. oh, <laughs> ano? Ganda? Ano yung tropa? Nakatamas! <laughs> baka bala ko sana mag ano, mag, maghanap ng ibang lahi na marunong mag ano, magbudots. Sige, sige, maghanap tayo. Makakahanap kaya tayo dito? Baka dyan sa gilid, may makakuha tayo. Pero tingnan-tingnan lang natin kung makakahanap tayo. Sige, sige, tropa, tayo na. Saan makahanap tayo, no? Uh, para matuto naman tayo ng ibang lahi na budots, hindi lang puro Pinoy, di ba? So, tara! Ano tayo, sana makahanap? Yan. Yan, tropa, sakto. mo yan. <laughs> How are you? What? man? Fine, fine. You? <laughs> you know how to budots? Hey, budots. Budots sana dance. Apa dance? Oh, sangat gitu. tama tama tropa. Tama-tama. Ay ba, malu. Malu. Catch me ya. Ah. Ay ba, yun? Stop. Yes, yes. Yun. Tuturuan niya na akong mag-budots ng trapang Bangladesh. <laughs> hindi natin, hindi natin alam kung anong, ano, yung, anong stepping ng budot sa Bangladesh, no? Ah, okay, it's me. Okay, okay. okay. bidokoy Kalangoy-langoy Sayaw tapok-tapok Muraga dakop-dakop Talag sa mangita Bugsabog-sabog One, two, three Pasok-arap Isa, isang step mo lang mo nakuha. Brother. Oh. Okay. Thank you, thank you na marami sa mga nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo. Don't forget to subscribe.